адам емес айуанның өзге тілде айтып отқан сөзін қарашы наказывать выгонять с работы все возможности для контроля у нас имеются халқын отыз жыл аздырып отыз жыл тоздырып енді үңгірде тығылып алланың ә, қаһарына қалып енді дым болмағандай тып тыныш үйде жатыр қандай оймен жатады екен осы кісі қандай оймен жүреді екен бірақ бұндай айуандар ойламайды ешнәрсені ойламайды бұлар жаңағы жаман қазақ орыс болыпты деп жаңағы сөйлеп жатқан сөзін қараса әні жұмыстан шығару керек қуу керек дейді міне сенің командаңды қуу керек жұмыстан сенің мынау тастап кеткен ә, тоқаев мырзаны жұмыстан кетіру керек анау депутаттардың бәрін жұмыстан шығару керек министрлердің бәрін жұмыстан шығару керек міне сонда мәшһүр жүсіп айтып кеткен сөз сондай заман болады қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болады міне мынау назарбаевтың жүйесі өлмей жүйесі кетпей мәшһүр жүсіп атамның әлі аңсаған арманы ан арманы бола қоймас деп ойлаймын Егерде мынандай ақымақтар орыс тілде сөйлеп бүткіл халықтың алдында масқара болып отырса иә ей анау ресейге бар сен айналайын өзге тілде сөйлер ме екен ағылшындарға баршы өзге тілде сөйлей ме екен америкаға баршы өзге тілде сөйлей ме екен мынау қасымыздағы өзбекке баршы сен өзге тілде сөйлер ме екен жапондарға бар өзге тілде сөйлер ме екен ей қазағым неге осындай болдың иә атам айтып кеткен оян қазақ оян деп міне неге оянбай жатсың қазағым бұл не деген мынау арсыздық не деген мынау имансыз ұятсыз намысы жоқ не деген сорлы қазақ мынау ей қазақ жүрген жерің азап деген мақал бар міне біздің жүрген жеріміздің бәрі азап болды көрген күніміз міне ей бісміллахи рахман рахым деп тұрғаннан бері міне көретініміз қымбатшылық айқай шу ана жерде топан су қаптап кетіпті мына жерде ә, малын жай алмай жүр екен мына жерде егін еге алмай жүр екен оның бәрі кім екен сөйтсе оның бәрі сорлы қазақ екен міне назарбаевтың бізге істеп берген жүйесі Әй, тоқаев мырза егерде мені еститін болсаң мына заңның бәрін өзгерт оян тоқаев оян оян оян басаң, орныңды арман шораевқа бер арман шораев президент болсын сенің орныңа иә міне арман Шорайыптың қолынан бәрі келеді арман шораевты қойыңдар президент қып қолдарыңнан ештеңке келе алмайтын болса мынау жеке меншікті тоқтата алмайтын болсаң Иә қазақстанды ана тіліңе көшіре алмайтын болсаң несіне президент болып отырсың несіне президент болып отырсың оданша асылып өліп қалсаңшы ораза айында өтірік айтпай халқыңның алдында өтірік айтпай намысшыл адам еш уақытта намысын қолдан бермейді мынау патриоттар патриоттар міне қазақстанды артқа тартып атқан назарбаевтың тәрбиесі патриот бол деп міне патриоттың істеп атқаны егерде намысшыл болатын болсаң намысты қолдан бермейтін болсаң қазағым онда мықты болушы еді әр қазағым мықты болушы еді әр қазағым білімді білікті де ақылды иманды мәдениетті тарихын білетін намысшыл біздің ұл қыздарымыз сондай болушы еді ей біреуге байға тимей өзіміздің қазаққа байға тиюші еді жігіттер сендер намысшыл болыңдар патриот болмаңдар намысшыл болсаңдар біздің қара сұлу да әсем де инабатты да қыздарымызды өзіміз жарғып ала аламыз қытай емес басқа емес міне анау бір қазақтың қызын жылағанын көріп едім мен арабқа барып араптың жігітіне барып қойында жатып араптан ұл туып кейін оны араб анау шырылдаған бозторғайдай қуып жібергені қазақстанға әлі есімде анау алматылық асабалар айтады тойға шақырып жатыр дейді тойға барсам дейді ой күшті той болатын болды ғой деп барсам дейді құдалары қытай екен дейді бұл не деген сұмдық мынау ей қазағым не болып баратсың не болып баратсың егер де жетпіс жыл орыс болмасаң мынау қарттар үйі болмас еді арақ ішпеуші еді темекі тартпаушы еді қазіргі жастардың көбісі наспай ататын болды міне құдай ұрды қазақстанды не деген сұмдық бұл не деген сұмдық мен арақ ішпек тұрмақ мен шай ішпеймін шайдың адамға денсаулығына зиян екенін біз бәріміз білеміз міне әр қазағым намысшыл әр қазағым мықты болу керек ей қазағым ояншы ояншы қазағым ояншы ей қазағым мықты бол анау базарда тұрып балық сатпа базарда тұрып шемішке сатпа біз білімді болайық біз ақылды болайық біздің қазақ ақылды болған тарихқа үңіліңдер тарихты қараңдар біздің қандарымыз қандай болған билеріміз қандай болған ақсақалдарымыз қандай болған міне жетпіс жылдың ішінде біз ақсақалды жоғалттық билерді жоғалттық отыз жылдың ішінде біз өңшей балық басынан шіритін бастықтарды кездестірдік міне солардан алла сақтасын міне солардың бәрін қазір өзгертетін заман келді егемендікте туған балалардың бәрі міне отыздан асты уже солар келетін уақытысы болды біреу мына арман шораев арман шораев деген жігітті бәрін қолдаңдар қазағым ей абзал бауырым бүткіл қазақстанға тарат арман шораев президент болсын міне бір ауыздан арман шораевты сайлайық сонда мәшһүр жүсіп атамның айтқан сөзі оралады қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болады мен арман шораевқа сенемін ал абзал бауырым қош сау бол